Monsieur Sommet Quoi Où est-ce que... Ah, ah, ah. vous, vous, êtes qui Vous ne me reconnaissez pas Nous sommes chez vous, je suis venu pour discuter. Monsieur Sommet, vous avez subi un traumatisme. Je suis ici pour vous aider. Quel genre de traumatisme La prochaine vidéo va être dure à analyser. J'ai dit la prochaine vidéo va être dure à analyser. Patron où est-ce que vous êtes caché Hippie Panda Même toi, sale gosse Vous êtes tout... Mais qu'est-ce qui se passe C'était vous